sanguinaire, défendre la beauté, la liberté de notre terre. Nous jurons d'être forts et grands pour sauver le pays des francs. Héros d'antan, sois devant Dieu témoin. Le régiment d'Auvergne marche, le régiment d'Auvergne marche. Au cœur de notre France existe un pays de montagne. L'on entend encore les échos des grandes batailles. La vie à mort s'y encore quand nos âmes sont sur le terrain. Sur ennemi, nous congère nos vie. Le régiment d'Auvergne marche. Le régiment d'Auvergne marche. Dans la pluie, le vent, le soleil, nous marchons vers la gloire. Nous apporterons à nos armes l'ivresse de la victoire. Que ce chant soit une prière pour les soldats de notre terre, que tous nos enfants chantons dans nos Le régiment d'Auvergne marche, le régiment d'Auvergne